¿Tienes el coche sucio? ¿Necesita un buen repaso? ¿Crees que la tapicería puede estar eh, todavía más limpia? Bueno, pues aquí nos vas a encontrar en el parking menos uno del centro comercial de Sastasio, donde está el Mercadona, aquí en Manacor. Eh, accedes al parking y en la parte menos uno aquí te esperamos para limpiar tu coche interior, exterior, tapicería, eh, faros, lo que necesites. Hasta luego.